大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信故我行。今天第三十二讲。 神要对你说什么？有钱有错吗？嗨，你们这些富足人呐，应当哭泣号啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。 你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知记攒钱财，工人给你们收个庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫。 并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好炎热。当宰杀的日子近，骄养你们的心，你们定了一人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。有钱有错吗？ 当然，题目就是跟钱有关系。那我们其实都知道，我们每一天的生活取机，或者甚至是我们行为表现，跟我们的沟通、来往、讲话、思想各方面，其实严格来讲，你都离不开跟钱有关。 它是我们生活起居啦、工作表现呐，还有思想价值，啊，甚至是你的消费习惯。现在我们还要包括去想 <laughs> 退休养老等等啊。其实什么东西跟钱没有关呢？其实一切一切，眼睛一打开就跟钱有关。哦，所以啊，我们有听说啊。 怎么一句话就是，有钱，并不是万能，但是没钱呢是万万不能，啊，说明钱的这个呃呃影响啊跟它的重要性啊，当然那就看你自己，呃愿意不愿意承认，哈哈，啊，我想你假如是一个诚实的人，其实你也不否定。 啊，这个钱财在我们的生活跟我们的一生，处处都显得一个重要性。今天这个经文呢，其实呢，啊，如果你刚才有注意到啊，你们这些富足人呢，应当哭泣号啕，因为将有苦难临到你们身上。哇！ 这个经文真的是哈，跟我们一般的人哈，啊呃来说，我们的思想真的是很难接受。那好像嗯，有钱的人、富足的人，呃，就会有这个苦难临到，嚎啕跟哭泣都呃显明着，就是好像滔滔不绝的一直哭，大声的哭。诶，看来你。 面对的那个苦难是很严重的事，所以有钱是有错吗？啊，为什么有钱上帝就要我们呃哭泣嚎啕，有苦难临到我们身上？那基督徒个个都不应该有钱啊！啊，这样我们没有钱，那我们基督徒要怎么过日子啊？啊，其实这这样的一个经文，真会是给我们有这样的一个呃第一个的一个。 感觉好像基督徒都要拒绝啊钱啊连呃不能有钱？那我们有钱的还要被这个圣经里面呃指责啊啊你们这些富足人呐啊这样啊就好像是我们有错了啊有钱就是不属灵了啊其实呢在这个经文里面一到六节。 如果细细的去分析呢，啊，当然就是我接下来要讲的，你会发觉到，那重点不是说你是富足人，不是因为你有钱你就是错，啊，重点是当你有钱的时候，你认知上这个钱，你只不过是一个管家，你是一个代理人，怎么样用在上帝的地方啊，合乎上帝的旨意，上帝所喜悦的，然后呢？ 在当中呢，你也看到这些有钱的人为什么他们会被指责？因为他们的一些的表现，啊，他们的表现，所以被指责了。所以我们看这个经文的这个开始，他就讲到财务坏了，第二节哈，财务坏了啊，然后这个呃衣服也被虫子咬了，金银都长了锈了。那财务当然按当时来说呢，不单单是一些。 呃呃，这个呃所谓钱币的事情呢，它财务可能也包括，就是说，诶，在农业时代里面，就是这些啊，我呃这些啊米啊谷类等等啊，这些拿来吃的东西啊啊，可能放久了坏了，然后衣服被虫子咬了啊，这个衣服当然也不是一般的衣服，这衣服应该是指这些比较名贵的衣服，也说明这些。 啊，物质的啊，好的贵的东西，哎，放久了或坏了啊，被虫子咬了，哇，这个是很久的。然后金银呢，没有动它，就被氧化了。所以这些这几方面都要说明一个事实，也这些呢，财物啦、衣服啦、金银啊，都说明这些富足的人，他们拥有的这些的东西，他们都没有去崩它，也就是说，它只有进。 啊，他越来越有钱，所以一直进啊，进了那这些东西呢，就摆在一边，没有去碰它，没有碰它，结果就是什么久而顿剂，没有碰它啊，就有这样的一个问题，就是什么，它就是会坏了啊啊，虫子咬了啊，然后生锈了，都说明他们懂得顿剂。 但是却没有拿来用，那这就是说明当时他们赚钱呢。然后圣经说他们积攒钱财啊，累计了很多。那假如你知道是上帝的旨意啊，你只不过是钱财的一个管家，上帝给你这些钱财，上帝给你这些钱财是要用在神的事工上，做在对的事上。 做善行的事上，周济别人的事上，支持圣公的事上等等的，啊，而不是要你啊啊，拿了这些钱把它囤积起来，占为己有，好像是自己的，然后呢啊，不愿意与别人去分享，这不是上帝让你拥有钱的一个目的，但是呢，哎。 这里指责他们，就是他们自私自利啊，占为己有啊，不愿意与人分享啊，所以这就使到他们的财物啊、衣服啊、绣都坏了、咬了、长了锈，说明他们不动，没有与人分享。 所以变成一个守财奴被批评了。那第二呢，就讲到这些人有钱啊，或者是为了钱贪得无厌，为了钱啊。圣经是说他们请这些人来收割他们的庄稼啊。你收割他们的庄稼，当时的这个呃呃，这个这个。 薪金啊，不像我们现在是有这个每个月拿的啊，那这个这种是收各庄家的，就基本上就是每一天你做了多少就啊就领多少的薪金，那这个就说明什么呢？就是说明你每一天都要派发薪金给他。 那他才可以养活自己，养活家人呢。如果你那一天你没有派发薪水给他的话，那他自己没有得吃，家人也没有得吃，那岂不是要饿肚子咯？所以当时就是有这样的一种啊，有钱的人，他们就是亏欠了这些工人，他们是使到这些工人呢为他做工，但是没有给他工价。 结果呢，怨声四起，都来到耶和华上帝的耳中啊，所以这就是他们啊亏欠啊亏欠，或者是欺压这些啊工人。然后呢，啊在下面也讲到第六节说，你们定了艺人的罪啊，这些人呢啊，可能他没有骗你，他没有欺，他没有欺骗你。 他没有拿你的钱，哎，但是你们找了一些的借口啦，啊，诬告他，后啊，啊，或者欺骗他的钱财等等，啊，对不对？啊，抢夺他的钱财，啊，榨取他的钱财等等，啊，你也可能就是一个是亏欺啊欺压的工人，你也在当中欺骗着啊这些啊艺人的钱财。 所以也都是不对，被指责。那在接下来呢，就讲到了，就是你们在世上享美福，也就是这些人，他们有很多的钱财，他们就会享美福，吃得好，住得好，用得好，等等等等。啊，但是呢，他在当中呢，只是为这物质而享受而过日子，但是主来的日子，他们没有。 注意啊，他们没有在属灵生命的事上在意啊，来去栽培自己，提升自己属灵生命啊，没有，他们只在意的就是过着这些啊享福的日子等等啊，忽略了属灵生命的重要性。所以在这里呢，起头我们说，哎，有钱就是错啊，而且经文就好像有苦难。 领导这些啊富足的人，但是细细从经文里面我们看得到，啊，上帝没有在当中指责批评，因为在旧约里面有很多亚伯拉罕、雅各、以撒啦，很多的人其实都他们都是财主、有钱的人，但是上帝啊呃在这个呃圣经里面给予我们的教导跟指责，其实是这些人。 没有认清楚自己是一个呃钱财的管家，要好好的善用上帝的钱财，与人分享，来建立神的四工，啊，以在当中呢，好好建立自己的属灵生命，啊，善待我们周围的人，这是神今天对你说的话。那我们一起祷告，天赋上帝，我们在世上只不过是一个管家。 你给一万元钱财是要怎么样用在主你的圣功上？如何的在当中来善待与别人分享，来见证主你的爱？但是很多时候，我们把这个钱财当成是我们自己占为，呃，己有，我们是有为富不仁的这样的一个心态，而没有呃好好的使用这些钱财见证恩主你。 成为一个自私自利、欺压他人，而只是一味的享受这人生，而没有好好在主你的事工上有份。我们祈求主在当中来提醒，甚至是责备我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，代为转发给有需要的人，写几个字，彼此鼓励吧。再见啦，上帝爱你，上帝祝福你。